ki mm. ne razbijajo s tem. Torej, začelo se je tak, da je Simon mene poklical dva dni prednje, imel mislim, da je kontrolno nalogo iz geografije. Me je poklical, če imam slučajno učbenik za drugi let geografije, in takrat je bodo v gimnaziju celje. Jaz sem rekel, seveda imam, ne. By the way mi je pa povejal, da bomo naredili band, ne. In da bom jaz basist, prav določajo vloga. Jaz bom basist, vid ne bi bil bobnar, on pevec in David eh, pač gitarist, ne, to pač je obratno. David je imel prišterken gitaro že prej, vsak je plunil 100 mark, kupili smo opne, bas gitaro in nikjer nismo imeli place za vaje prvi smo se dobili na božični večer uh, v župnišču celo. Prvo smo bili erotični ritual. Mi muziko stvarimo zelo, meni se zdi, da stvarimo dosti racionalno razmišljamo, vsak prihajamo z, z nekimi idejami, recimo Simon z vokali in pol na njih gradimo, dosti pogovarjamo, razmišljamo. V bistvu smo se zdaj že naučili, tako manj ne odbrali, ne, smo včasni znali. Zdaj že vemo, kaj, kaj, kaj je naloga posameznika, ne. In pač narediš svoje in pol, pol pa skup presodimo, če stvar deluje ali pa ne, ne. Tako je, ne, v bistvu. Ja. Zdaj smo tudi malo prišli že do, do nekega, kako bi rekel, svojega stila, imamo nek prepoznal slog, imamo idejo, kako bi, kak, kak ne bi zanjeli naprej, ne? Ehm, imamo tako tudi dosti skoraj jasno, tako, tako zastavljena pravila, na kak način bi naj bilo. Ja. Ta pravila bolj, mislim, zdaj počasi žretujejo sistem, ne, koncept, ne samo delam, ampak, ampak koncept glasbe, koncept žanra. Ne? smo verniki, v bistvu, ne? in uh, vsakom pricu vero, do verovanja, ne? verjetno, ali pa celo dožnost, ne pravi, da je to dožnost. Bistveno je, da smo v zablodi. Ne? Mislim, če so drugi zablodi, imamo tudi mi, tako sem rekel, pravico do tega, da smo v zablodi. Zablodo, ja. Stvar je v tem, da vsi smo v zablodi, vedno. Ampak fajn je izbrati tako zablodo, ki ti pač ustreza. Ne? Sej. kampe, ja. No. tam, da bo lahko, da bo lahko ljudem zbežal, če bo nekaj pasla. Ja. Ne? No, tempel bo namenjen trem funkcijam, ki jih prepušča domišljiji tistih obiskovalcev. Trem funkcijam. <laughs> Trek to rok je fajn stvar, to priložnost zašpivamo in tudi seveda, da smo dobili dolce. Ja, ta projekt Rok je zdaj nekaj, bi rekel, vrhunec tega, tega našega ustvarjanja zdaj. Pa dobili smo izjemne posnetke. Izjemne posnetke, super sodelovanje z Abijo, z Abijo tudi Ivančičem. Je bil pač na... V bistvu je on lahko rekel peti član ne, tega benda zdaj, on je ful naredil karakterja svojega vložen in muska je tako, da so v ruki mene zaradi njega, kakršen pač je. Це страшно <laughs> А что вы все? Да, каші не Страшно добре, подарок, страшно.